Visnashu satya avna naramanandai enektelium buhurfi vinna kala mansai menero lek indo vina ta karasai ishe iste nuk ateriku ye anok satronaya ismei ikal asi nunca bonaso naya precek la jese lakish inaka limoi tesko linakada erevei mi misto prakere inaka ishini mi agronasi lame, amei lama. ma grute la fonosa mi reine mica la cotorosa ishti miso net